Chama-se Elsa. É mulher casada, tem cinco filhos adultos. Já experimentou a dor da perda de um filho. Desde cedo começou a trabalhar, vendendo no mercado, artigo de vestir e de alimentar. Para poupar dinheiro e para investir, sempre participou no STIC. No mercado onde ela faz a sua atividade de venda, com as pessoas próximas, faz um STIC, num número de 10 pessoas. Cada uma delas, no final do dia, contribuo para o STIC com 100 meticais, tomando semanalmente 600 meticais. Assim, cada integrante do STIC participa pelo menos com 2.400 mensalmente. No final do mês, é coletado o valor de 24 mil meticais e um dos integrantes recebe o valor acumulado. E de forma rotineira acontece o mesmo processo durante 10 meses. O dia de stick é feita uma grande festa entre integrantes do STIC e outros convidados. O STIC não é feito apenas com fins econômicos. Hoje em dia, o STIC é feito por todas as camadas da sociedade, entre homens, mulheres, adolescentes e jovens. O dinheiro é usado para melhorar os negócios, encontrar familiares e amigos. O STIC é nosso, feito na base de confiança. Não precisa de bancos nem dos seus cartões de crédito. Não são aplicados juros sobre os empréstimos. Não tem burocracia. Não há filas de depósito nem para levantar. Não se perdem horas no banco. Não há dívidas externas. Letrados e não letrados têm a sua poupança. O chitique é feito no circo de interna harmonia e alegria.